Ola youtubeiros e entusiastas da ciencia Neste vídeo queremos arvos o dado que é subtitular un vídeo en Youtube Hai xa un tempo que Iván, da familia Vázquez, denunciaba que nun transporte público as películas non estaban subtituladas para facelas accesibles á comunidade xa Eu, como profesor, tamén estou moi sensibilizado co tema, xa que cando creo un vídeo como este de Xoclip, no que invertín tantas horas coa miña compañera dela, quero que chegue ao maior número de alumnos e xente interesada posible. Deste xeito, unha pequena IVA nunca será un impedimento para a aprendizaxe. Por suposto, os subtítulos tamén poñen o contido do teu vídeo a disposición dunha audiencia maior e podrán ver os teus vídeos persoas que falan un idioma diferente ao do vídeo. YouTube pode utilizar a tecnoloxía de recoñecemento de voz para crear subtítulos de forma automática. E se hai subtítulos automáticos disponibles, publicaránse automáticamente no vídeo, como dicen. Lamentablemente, isto non é posible en galego. Por iso, se queredes obter un bo resultado, deixademe que vos guíe a través duns pasos moi sinxelos. Se estás dentro da túa conta de YouTube, accede ao xestor de vídeos. Para iso, só tes que ir á parte superior dereita da túa conta e facer clic en Creator Studio, xestor de vídeos e logo en vídeos. Fai clic no menú desplegable do vídeo que queiras engadir os subtítulos, xusto ao lado de editar e selecciona subtítulos. Fai clic no botón engadir novos subtítulos e elixe como queres engadir subtítulos ao teu vídeo ou editar e modificar os que xa teñas. Podes crear subtítulos desde cero ou modificar borradores en cursos se activaches as achegas da comunidade na tua canle. Isto é moi útil, pois podes conseguir que un grupo de xente colabore nos teus vídeos facendo subtítulos ou facendo traducións. Para ver as contribucións da comunidade e revisar ou aceptar o seu traballo, deberás acceder ao aportado Traducións e Transcripcións. Como dicía antes, se comezas de cero, fai os pasos antes comentados e elixe o idioma dos subtítulos que vas a crear usa a barra de procura para topar os idiomas que non aparezan automáticamente xa na lista. Se xa empezaras a traballar nun idioma, podes seleccionalo en Menús, Borradores. Reproduce o vídeo no borrador do idioma que elixiches. Se os colaboradores engadiron algo desde a última vez que o modificaches, verás o aviso, os teus fans enviaron unha actualización. O principio pantalla do borrador para ese idioma. Cando chegues á parte que queiras subtitular, escribe o texto no cadro. Lembra que tamén podes describir outro tipo de sons do vídeo que axudará moito á comunidade xorda. Por exemplo, podes indicar que se coitan paxaros trilando ou música de anxos. The Bible. Se fai falla, axusta o inicio e o final do subtítulo. Só tens que arrastrar os bordos que rodean o texto do vídeo. Repite o proceso co resto de palabras que se pronuncian no vídeo Se non che dá tempo a terminalo enteiro, os cambios guardaránse no borrador para que poida seguir por onde o isaches noutro momento, así de doado. Cando remates, lembrate de facer clic en publicar, e se es un colaborador, marca enviar para revisión. Non te esquezas, senón non lle aparecerá o autor do vídeo. Se tes arquivos de subtítulos, podes subilos ao vídeo Este tipo de archivos contienen tanto o propio texto como los códigos de tempo que determinan o momento en el que aparecen las líneas de texto. Selecciona, por tanto, engadir un nuevo subtítulo y e, a continuación eliseo o idioma dos banditos subtítulos. Fai clic en subir un archivo e o tipo de archivo que vas subir. Posteriormente, puedes usar o editor para realizar los cambios que necesites o texto o ajustar a sincronización dos nuevos subtítulos, igual que antes. Tamén podemos obter a transcripción do vídeo e que subtitule de forma automática. Bueno, rapaces, pois isto foi todo para este tutorial. Espero que fose de axuda e vémonos na seguinte. Deica logo!